They are friends of um, the Neapolitan weather report and also in general I sadly have to announce that uh, sadly Julie Cruz is dead but the birds are singing in this moment eh, sicuro sono sicuro che già She's already in heaven. I'm already seeing this to spread the news, unfortunately. Ma sono molto legato in questo giorno, anzi, c'è una cosa che mi lega a lei nel 9 giugno, quindi ieri. Sì, intanto invito a vedere il link che la mia interpretazione di Wallet Spins, che risale proprio al 9 giugno due anni fa. Però appunto più cose le dirò più tardi, o nel mio video tutorial, probabilmente o nel report. I'll see you later. Sì, dirò più cose in maniera approfondita.